Nadu menu baka balang kristan kelas dang. Ku boleh isi pun epic subscribers baru kita juice dengan pen page ke video segini ke channel story telah London. Ladangin pai syaki balang kristan. Don kibas ngaurem lada ong ke jela mekalia ke di kristan. Don ru kibas ngaurem lada ong baka ri amerika ke di kristan. Lek si don ru kibas ngaurem lada ong ke Pakistan ke negeri Muslim. Lani banong ke India ke negeri Hindu. Palok ngasyukran lengkot kumni. Om Don Ri Kristan, lani Om Don Jela Kristan aku percaya. Kata kadai, ladangi pek kat kum kirikot bukacin tau. Henry balai lakot Ri Kristan, lani Jela Kristan. Lada hakanu kenu kari lani ke Jela, lada palat nrupo pesen, kibun kini am kristan laju tip ya kata kari lene ke jela kum kari kristan Henry la lada ya kenu kenu kari lene ya ke ya jela lada palat nru popusan naki lah nong shong shong jong kata ke jaka ki muslim laju kot ya kata kari lene ke jela kum la ni ke jela lah muslim kata ke jing kot kadei halor ke jing don jong ki babun pat bat la lada kenu kenu kari lani ka jela ka komunis palat ikan rupu pesan latip kum kari komunis kum juru lada daiki kristan kabalang kristan kadai kabala rimbha bat ya ka bible latip kum ka kitab kabala rimbha hadin ya ka tora kot bakhuj baro kami nengkong ka tora jongki hebrew Wan Baar ke Bible jonggi Kristen. Bad Balai ke Koran jonggi Muslim. Ya ke Bible lapen long daka jinglum tup ya ki nriu pun riu teli kikot na ki sau pungut kinong thok. Lai po kandai teli kikot lapen long ya ka Old Testament. Bad ar pun nyau teli kikot. God la penlong ya kan New Testament. Ya kan New Testament la tibru kum ka sau gospel. கீதா கீதை மத்தையஸ் மார்க்கஸ் லூகாஸ் பட் யோனஸ் கிடன் சன் பௌத்தலி கி பைபிள் இங்கிலீஷ் பெர்ஷன் ஹென்ரை கி ப கம் யப்பன்டன் கம் பைபா பட் க ப கம் பாவ் கடை க கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் ஹா க ஓல்ட் டெஸ்டமென் லனி க டெஸ்டமென் பிரிம் கிடன் கண்டாய்ஸ் பா ar pu kundai te ligi long. Ar pu lai jar si spa sau pusan te ligi de kot. Hakan New Testament don ar spa n rupo te ligi long. Bat nyo jar kundai spa san pu nyo te ligi de kot. Kunta kentup ya ka Old Testament bat kan New Testament gidon. Si jar si spa pra pu kundai te li. Gila long. Bat lai pu jar si spa ar te ligi de kot. Kebalang Kristen kelas dang, nadu bau jizu ulah kiu no shemneng. Kata kadai, haka century ke kong, lani ke first century. Kabalang Kristan kelas dang na Judia, haka bakat tu ke ningut kijiu, kila shenaya ke wei ke kenhun ke berib, balatip kum ke kenhun Kristan. Henry kani ke kenhun ke berib, kelong ke bas tetadu kata-kata ban sapriang, bat kalapoy syahimarum, lani syarum empire wala hadin kaladon ka jingsha tambor ki kristan hapok himarum henry hadin kala kelalang ka state religion hak middle age ka balang kristan kala sapriang syaki benta jong ka europe basya pangshite sya russia ban menta kala kelalang ka kenhun balang ka bahe tam ka ya ka kristan la penen kam eh ke bible Pule na ki kam ki apostol khat wei kal nong ar pun ri gur khot bad la khot kristan ya ki senran neng kong e ha antiok nadu ka first century menta ka deka 21st century kumta ka balang kristan kaladon kumba ar hajar senem ki balang kristan ki babun e ki dei na ki ni kan hon roman catholic eastern orthodox Oriental Orthodox but Protestant.